Ich stelle mir Gott vor in einer weißen Kutte, eher jünger, er hat keine Schuhe und im Hintergrund sind gelbe und orange Lichter. Gott sieht für mich aus, ein langes lockiges Haar, ein Bart, ähm, eine Kutte und kaputte Schlapfen eher. Und er ist für mich ein alter Opa. Er ist auch eine weiße Taube und ein blauer Dornbusch und er ist überall. Ich stelle mir Gott so vor, dass er einen langen weißen Bart hat, einen braunen Mantel am Oberkörper und der Unterkörper ist eine Wolke und er kann sich jederzeit in Luft auflösen. Naja, früher habe ich gedacht, dass es wirklich auch ein Engel ist, aber jetzt finde ich, dass er wie bei Harry Potter der Dumbledore ist. Ich stelle mir Gott vor, dass er oben auf den Wolken sitzt und so auf einem Thron sitzt und ja. Also ich stelle mir Gott vor ganz nett und wie meine Freundin gesagt hat, auf, ein, auf Wolken im Himmel und er schützt uns alle eigentlich.